өткен жыл бәрімізге де оңай соққан жоқ мы теряли близких и родных бірақ қиындықтар мен сынақтар бізді күшейте түсті кто то может сомневаться и не верить бірақ біз емес у нас есть цель у нас есть идеи әр азаматқа жақсы жағдай жасау Вне зависимости от национальности, веры и социального статуса. біздің жолымыз айқын ынтымақ пен бірліктің жолы суретке түсуге дайындаламыз Мы благодарим за доверие. бізге сенген халыққа Мы говорим большое человеческое спасибо. сенім артқаныңыз үшін за путь перемен и достойную жизнь каждому отан қиындықты еңсеріп жеңіске бірге жетеміз